Sa aming paglalakbay ay pinuntahan namin ang bahay ng mga Marcos sa Batak, Ilocos. Kung tawagin ay The North Mansion. Pagpasok na pagpasok ko ay inakyat ko ang itaas at talaga namang nakakamangha ang hagdanan sapagkat ito ay mula uyari sa mga kahoy na dekalidad at ang lalaki. Nakaakyat ako sa bandang itaas. Napawaw na lang ako sapagkat nalula ako sa lawak ng kanilang bahay. Napakaluwang ng bahay ng mga Marcos. Sadyang yari sa Antigo at mga kahoy. Napansin ko ang isang napakagandang paintings pagpasok mo sa itaas. Ito ay makikita agad isang napakalaking paintings na sumisimbolo ng pagka-Pilipino. Ito mga kaibigan, may makikita tayong paintings dito, ano? Ayan. Sa bandang dito. Sa pagpasok ko sa isang kwarto ay nakita ko ang lumang malitang ito. Lumang malita na nakalagay ang iilang mga damit at mga gamit. Marahil ay gamit ito ng yumaong o dating yumaong Ferdinand Marcos. Sa bandang itaas ay pumaling ang aking atensyon. Nakakita ako ng isang tabon na kulay berde. Agad sumagi sa aking isip. Noong bang panahon nila ay tabo ang ginagamit nila. Kung ganoon ay napakasimple ng kanilang pamumuhay. At makikita mo rin ang ilang mga kagamitang pangkusina. Subalit ang higit na nakapukaw ng aking atensyon. At hanggang sa ngayon ay nagtatanong ako ang kulay berding tabo na ito. Ito nga ba ang gamit nila? Nung sila'y nakatira pa rito. Maraming salamat po sa inyong lahat kung kayo po ay nag-enjoy sa panonood ng ating video. Bigyan nyo lang ako ng malaking hug, like and share at comment down below. Mahalaga din po ang inyong komento sapagkat binabasa ko po yun. Sa muli ako po si Taong Gala. At naway, patuloy kayo na riyan pagkat patuloy tayong magbibigay ng mga magagandang kwento na patungkol sa mga lumang kasaysayan. Magandang araw mga kaibigan at mabuhay po tayo. The EE e Congress Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines.